сосын барған мен жігіттер сіздердің бәріңізден сұрайтыным жүрегіңізден шын ниетпенен ғана шығыңдар осы жерге келіп ата қалам осы жерге келіп бірдеңе қыламын дегенді шығарыңдар ол онсыз шын жүректегі шын ниет болмаса біз иә, біз біз ештеңеге жетпейміз Құтарды кетіреміз назарбаевты құртамыз оның жұрттың ненің бәрін мына жерімізді қорғаймыз деп бәріміз алдымызға міндет қойсақ жүрегімізге сол болады мен жаңа айтып тұрған себебім менің <coughs> қасымда жүрген жігіттерден соттаспай кетіп қалды оны айтып мақтанып айтып тұрған жоқпын алдыңа не затты қойсаң сол орындалады екен сондықтан біздің қазіргі біздің тек мақсатымыз бірігу бірлік керек ертең елдің бетіне қалай қараймыз өсіп жатырған балдарымызға қалай қараймыз ол балдарымызға не дейміз ол балдарымыздың күні қазіргі таңда біздің жағдайымыз жаман қытай келмейді ал ертең қытай келсе не болатынын көз алдыңызға елестетіңізші балдарымыз не болады тым жақсы қылып өсіріп жатыр тым жақсы қылып өсіп жатыр оқытып жатыр тоқытып жатыр олардың алдында не тұр не күтіп тұр бір қолымыздан ұстап бір жерде бірлік болу керек бірлік болмай ешқандай да жоқ адай болайық басқа болайық полиция болайық кім болайық кемшіліктеп отырған жігіттер болсын біз қазақпыз біздің ата бабаның жерін қалай береміз соны